abapfumu barahari muri iyi si abapfumu baruzuye abapfumu nubwo buzuye barabashuka nta satani irwanya indi abapfumu baba bakorera nde satani ukuroga ushobora gusanga ari umupfumu ngena nabigize yishyurirwa uburyo babugenza ujyayo kumuraguza kugira ngo wenda agukize uburwayi runaka ufite wenda bw'amarozi wararozwe mm. wafite uburyo avugana n'uwakuroze akoresheje imyuka mibi mm. akahita amubwati uwo mure uwo nguwo ubwo mwongeremo ibindi yanze kudukorera bikaba ngombwa yuko akongeramo byinshi bikamira bya bindi ukagira ngo urakize ukagenda wibwira ko ukize ariko mu gihe cy'amezi abiri bikaba byanakwica kandi n'upfa ntabwo umupfumu bazagaruka avuge ngo runaka yarapfuye ntabwo bamuzi amahoro y'imana ntabane namwe ni kwa kundi tujya dutya tukavuga ngo yesu ni byose yesu ni ubuzima iyo umufite nta kintu na kimwe wigera ukena amazina ari kwa kundi igihe murenzi akaba ari igihewe uh, wabagere ku mukozi w'imana umubyeyi wacu dukunda umuhanuzi w'imana uh, ngira ngo amubona kuri kamera mwamumenye uwo nta wundi ni papa king uh, andi mazina araza kuyababwira byagutse papa king turakwakire kuri mikoro za good yes murakoze jemurensi tuyishimiye kongera kubana namwe kuri gudu fesi ah, imana ishimwe dushuje inshuti zacu ah, ziri hirya no hino zijya zidukurikirana kandi zikabitwereka cyane bakunda kubana natwe mu materaniro ah, yo muri Leo Miracle Church aho muri hose mu gihugu cy'u Rwanda hanze y'igihugu mu Bwongereza muri Amerika mu Bufaransa muri Canada imana ibaha umugisha mwebwe mubana natwe kenshi mukabitwereka biratunezeza mu biganiro mu materaniro kandi biratwubaka bitwongerera imbaraga zo kurushaho gusenga cyane kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza imana ibaho umugisha amazina yanjye nitwa revera pasita papa King bimenya imate eugene ishami ryitwa leobert miracle icyicaro kiri i kigali imana ibaha umugisha urakoze rero kandi wakoze kuba watuboneye akanya turabizi ko kubona umwanya kwawe kutoroshye ariko turakwinjiza kugira ngo nanone udusengere imana dutangira ikiganiro kugira ngo uri bucyumva agubwe neza Yes turagushimiye mana yacu muremye ijuru n'isi se w'umwami wacu yesu turagushimye kuri umwami wagize neza kurinda ubwoko bwawe si uko intambara n'amakuba y'ubwami bw'umwijima bitaba byahagurukiye kurwanya ubuzima bwabo ariko uba wagaragaje imbaraga zawe ukabarinda natwe ukaturinda kugira ngo aya masaha tuvuge izina ryawe rikomeye turagushimiye ubane natwe weshe icyubahiro muri kirisito yesu kandi ubwami bwawe bushibwe hejuru muri byose mu izina rya kirisito amen ah, papa kingi rero ah, mu byatuzanye abadukurikira baradusabye ko tugomba kuza kukureba hari ikiganiro twajya dukorana ubuhamya bwawe ah, abantu baragukunda cyane so baradusaba ngo tuzaze tukurebe hari ibyo bashaka ko ubasobanurira cyane kuri iyi mpano ya dirivarensi hari abantu bamwe batayumva kimwe hari abagukurikira bakavuga bati ajya ikuzimu hari abatabyumva uko bikorwa twagira ngo utuganirize ku mpano ya dirivarensi ikora ite ese we kugira ngo uh, umenye ko uyifite wayimenye ryari uh, murakoze yesi urakoze jo uh, hamwe n'abadukurikiranye babanye natwe muri uyu mwanya w'iki kiganiro sobanukirwa deliveransi uko ikora cyangwa se deliveransi icyo ari cyo ubundi deliveransi ntabwo ikorerwa umuntu wese ikorerwa umuntu boshywe ubundi twagereranya n'iki deliveransi ufashe umuntu ukamuzirika amaguru n'amaboko ukayahambira ugashyiraho iminyururu cyangwa se imigwegwe ikomeye ukamuhambira uwo muntu uboshywe gutyo ah, ntabwo ashobora kwibohora nta kintu ashobora gukora ngo cyemere aboshywe niyo wamuzanira ikarito y'amafaranga ukayimuhereza ayibona yayibona ariko kuko amaguru n'amaboko biboshye ntabwo yarambura ngo ayifate icyo akeneye ni iki akeneye umuntu ugomba kumubohora ugomba kubohoraho iyo minyururu imuriho nabwo umubohora ntabwo ari umuntu wese ni ufite ubwo bushobozi bwo kuba yamubohora hari ushobora kuza yareba gutya ntanabishobore kumubohora ariko uwo muntu akeneye kubohorwa uyu arimo abohoweho iyo minyururu deliverance ni iki ni ukubohorwa ho iminyururu ya shitani nari ntanze ako k'urugero rwo mu mubiri kugira ngo bumve ngo ububoshye umuntu ukorerwa deliverance ni umuntu uba uboshywe mu buryo bw'umwuka fizikari ashobora kuba agenda ari muzima nta n'ikibazo afite ariko aboshywe deriviranse ishobora gukorerwa uboshywe mu buryo bw'umwuka akaba yaratejwe inyatsi n'imivumo ibyo bintu kugira ngo bimukurweho akeneye gukorerwa deriviranse kabiri ushobora kuba warabuze urushako uri mwiza kubera iki wabuze urushako kandi uri mwiza waranize cyangwa ufite ubwenge uzi no kuba wafata umugabo neza mu buryo bishoboka hari ikibazo gihari mu buryo bw'umwuka ahubwo ni ryari ushobora gusobanukirwa yuko uboshye ni igihe icyo ari cyo cyose ukeneye kuba icyo ushaka kuba cyo ntukibe ubufite umwuka ukurwanya urugero wumva muri wowe ushaka gucuruza muri wowe wumva ufite inyota yo gucuruza kuba ufite inyota yo gucuruza ni ikimenyetso cy'uko imana ikurimo ariko kuki ugenda ugacuruza bikanga hari imbaraga z'umwuka mubi zirimo zikurwanya ukeneye kubanza gukorerwa deliverance then ukabohorwaho iyo myuka y'inyatsi n'imivumo then ukagenda ugakora bikagenda neza nanabwire abantu bajye bashidikanye cyane ku mpano ya deliverance mbabwire ngo nimurekeraho iyo wowe uyishidikanyijeho ni uko utaboshywe aramutse aboshywe nawe akabohorwa ntabwo yakongera kuyishidikanyaho urimo uranyumva agahwa kari ku wundi arahandurika umuntu akubwiye ngo afite ibintu birara biniga ntabwo ushobora kumva uburemere bwabyo bitakunize akubwiye ngo pasita yanyirukanyemo dayimoni yararaga iniga wowe itakuniga ntiwabyumva kuko agati kari kundi karahandurike ahubwo navuga ngo wowe udafite ikibazo cy'imyuka y'inyatsi n'imivumu cyangwa n'ibigutera bikubuza amahoro ujye usengera abababaye ubasabire ko imana nabo yababaho ariko nubona umuntu uboshywe umugire inama yo kwegera umuhanuzi w'imana wasigiwe impano ya dereviransi amusengere ntabwo abantu bose bafite impano yo gukora dereviransi icyo kintu nyigusobanurire byoye ni nacyo kigushije abadukurikirana bari hirya no hino baba bizera yesu bigenda bite babona umukozi wese w'imana aciye ah, kuri cano runaka kubera ko aje avuga yesu mu kanwa cyangwa se ijambo ry'imana akumva ko ashobora kuba afite ubutware bwo kumubora oya ntabwo ari abantu bose bahawe impano zo kubohora abantu hari uwahawe impano yo kuba yagusenya ku kibazo afite ariko ufite adafite ubushobozi bwo kugikuraho mm, mm. ahubwo ujye ubanza wowe ubwawe wine wikurikiranire wenda ukontoroza amaso y'umubiri kuko ay'umwuka wenda ushaka kuba utayafite urebe ese koko runaka hari abo yasengeye barabohoka runaka hari abo yahanuriye biremera kugira ngo nanjye ndebe ko namugana nubona ari byo uzaga n'uwo muntu akubohora apana kureba umuntu wese ngo hari abo uzahura nabo nibagusengera kuko badafite iyo mpano utangira uguye mu mutima ngo imana yanze kukubohora kandi atari uko yabyanze ubwo warahuwe warahuye n'umuntu udafite iyo mpano muganga w'umutima amenya ko agomba kuvura umutima umushyiriye amaguru ntiyayavura muganga w'umutwe umushyira umutima ntiyawuvura muganga w'amaso umushyira amazuru ntiyayavura dogiteri wese aba afite igice azi kuvura n'abakozi b'imana rero bemere ko hari ibyo bahawe hari n'ibyo batahawe rero ikibazo uyu munsi igihe ari cyo utazi abantu bose iyo bavuze imana bahita bumva ko babahanuza ntabwo ari byo bazababeshya bazabapfunyikira ntabwo bose kubavuza imana ariko yabaye umuhanuzi usabwa kwemera ko hari uwahawe guhanura atarahawe kubohora ariko njye ndashima imana ko imana yampaye impano yo kubohora ndetse no kuba umuhanuzi w'imana imana ibishimira cyane ah, hari n'aho hari n'uwahawe kwigisha ijambo ry'imana ryonyine yavuga ijambo ry'imana rwose ukumva wanajya mu ijoro aka kanya bitewe n'iyo mana hari n'undi ukubita isengesho gutya akerekwa n'ibitabye mu nzu iwawe kubita isengesho akarebaho ikibazo cyapfiriye rero nabwira abadukurikiranye cyane ngo deliverance irakora kandi impano ya deliverance e, mugomba kuyizera ikababohora mwebwe mwifiteho ibimenyetso by'imyuka mibi bitari byiza niba urwaye ukajya kwa muganga akabura indwara ukeneye kuborwa n'amasengesho ntabwo ukwiriye kujya kwizerera mu bapfumu no mu barozi kugira ngo bakuvure ukwiye kwizerera mu masengero rero dereverasi irakora ahubwo sobanukirwa ese ngewe ndabushwe koko nkeneye kubohorwa Sanga umuntu w'imana nsabire kumpa kandi nanababwiye ko bamwe bishuka ngo nzisengera ngo nanjye ngo mbohoke ntabwo bibaho nakubwiye ko yuboshwe amaguru n'amaboko ntabwo wakiboho umuntu ashobora kuza akakuboha bikemera ariko ukuboshye akanigendera ukeneye ukubohora kuko we ntiwakibohora Ah, urakoze cyane kuri eh, ubwo busobanuro uduhaye ariko nagira ngo ubaze ejo bundi nubwo udakunda kuvuga kuba natwe ntitubikunda ariko hari umupfumu twabonye dushaka kumuvuga mu izina mm-hmm. ah, arimo abwira abapasiteri n'abandi ngo bagane ufite uboshye cyangwa ufite ibyo bibazo agane umuganga gakondo ah, nashaka kubaza nk'umuntu warozwe nk'umuntu ufite ibyo bibazo by'amarozi cyangwa yashobora kuza ukamusengera akabohoka ku buryo ashobora gukira koko iyo tuvuze ngo umuganga gakondo twumva iki kugira ngo n'abadukurikiranye babisobanukirwe ni ubuvuzi bwa gihanga iyo tuvuze ubuvuzi bwa gihanga ni uburyo abantu babagaho bakirishaga imbaraga z'imyuka mubi twumva neza mm. bakirisha undi mwuka mubi kera bataramenya ubutumwa bwiza bwa Yesu n'uburyo Yesu akora abo ngabo barahari abapfumu barahari muri iyi si abapfumu baruzuye ariko ndagira ngo mbabwire ngo abapfumu nubwo buzuye barabashuka nta satani irwanya indi abapfumu baba bakorera nde satani mm. ukuroga ushobora gusanga ari umupfumu ngena nabigize yishyurirwa uburyo babigenza ujyayo kumuraguza kugira ngo wenda agukize uburwayi runaka ufite wenda bw'amarozi wararozwe mm. wafite uburyo avugana n'uwakuroze akoresheje imyuka mibi mm. akahitamo ubwati uwo nguwo ubwo mwongeremo ibindi yanze kudukorera bikaba ngombwa yuko akongeramo byinshi bikamira bya bindi ukagira ngo urakize ukagenda wibwira ko ukize ariko mu gihe cy'amezi abiri bikaba byanakwica kandi n'upfa ntabwo umupfumu bazagaruka avuge ngo runaka yarapfuye ntabwo bamuzi rero ibyo ni ububeshyi ni ububeshyi niba ari imbaraga z'umwuka mubi izi zirwanya ni n'iz'uwiteka imana isumba byose ntabwo uzaba uboshywe ngo ugiye ngo gusaba uwakuboshye ngo akubohore kandi kandi mugomba gusobanukirwa ubwoko bw'imana mudukurikiranye mm. mumenye neza ko satani misiyo yamuzanye ni ukurwanya ikiremwa muntu ishobora kukurwanya ikakwica urubyaro ntuzagere ubyara ntabwo rero uzakenera kubisara ngo ugende ku bakozi ba satani nabo bagomba kubaza shebuja shitani yuko bagomba kuguhesha urubyaro ntabwo azabyemera kandi ari wowe wakwica urubyaro ntabwo bizakunda areruya ntabwo bisemera ntabwo bisemera ntabwo bizashoboka ukeneye ahubwo niba umwanzi yarakwangije vayo kwa yesu kirisito w'i nazareti mwene yosefu na mariya wavukiye nazareti akubohoreho akubohoreho izo mbaraga mm. areruya akubohoreho uwo mwuka wose w'abadayimoni ntabwo rero kugana abapfumu no kugenda ngo ngo babafite ngo ubushobozi biriyange ndavuga ngo iyo atari ubutekamutwe biba ari ibigiye kukuyobya biba ari ibigiye kukwangiriza ukajya mu irimbukiro Eh, urakoze kuri urwo rusobanuro duhaye ngira ngo n'abakurikiye icyo kiganiraho aho kuri cano yindi ntashatse kwamamaza hano eh, ndibaza nubikurikira umukozi w'imana nyaboneka ntuzayobe mwana w'imana gana eh, umukozi w'imana gusengera uzabohoka niba ubifiteho dawu tuzibonera ibihamya pasita nagira ngo ubaze nanone hari abantu bakurikira bari ku isi mu bice bitandukanye ariko bakaba yenda bafite uh, kubohwa muri ubwo buryo yenda akazi akora bikanga nta mugabo agiye gusaza ibintu byinshi nyine bigaragaza ibimenyetso bigaragaza ko aboshye uh, ushobora kumusengera akaboka uri mu rwanda ari mu mahanga byo birashoboka yesi birashoboka cyane hari n'abimana dusenga ikatubwira ngo nitubabwire batege bazi mm. hariho nk'ubu mubyeyi umwe ejo bundi amvugisha ari muri amerika yahuraga n'ikibazo gikomeye cy'uko yajyaga kuva akantu k'agashinge kamukozeho ngurya yarangiza agahita abyimba isura yose mu maso akabyimba akagwa hasi nko muri koma ariko musengeye kuri telefoni arambwira ngo sinirirwe nivuna cyane musengera naze mukorere deriviranse turi kumwe yuriye indege anatwite arazagera mu rwanda tumusenge imana imusoramo akantu k'agasaro n'imyuka abazimu byamubagamo bazimuburiragaho arabohorwa so ari muzima n'ubu arashima imana n'ubu ashobora kuba ari mu bari kudukurikirana mm. imana ntihimbazwe hariho n'undi mm. utabushwe ubwo buryo mm. ukeneye kuba wakora isengesho ryo kumutandukanya n'izo mbaraga online naho akabohoka birashoboka reka mvuge ijambo rikomeye rivuga ngo si twe twiyobora tuyoborwa n'umwuka icyo umwuka ategetse nicyo kikubohora niba umwuka avuze ngo tugusengere gutya na gutya ikakubohora gutya na gutya niko bigenda yitegetse ngo ngwino tugusengere turagusengera abantu benshi rero tubasengera bari hanze y'igihugu bakabohorwa hari n'abo biba ngombwa ko baza bivanye n'uburyo imana ibitegeka cyangwa n'icyo imana igambiriye gukorera uwo muntu bikagenda neza ah, ngira ngo abarimo badukurikirana murabyumvise neza ushobora kuba uri hanze mu gihugu cyo hanze udukurikirana ariko bibaza ngo ese ubu gute nabigenza ko mfite ikibazo ah, ngira ngo telefone z'umukozi w'imana tuzakiraho usibye yenda ko agira akazi kenshi ariko umwandikire kuri watsapu aza gusubiza bajye baduha voice note bajye baduha voice note avuge ngo nitwa runaka merere muri iki gihugu ndagusaba randevu yo kugira ngo unsengere mm. nanjye ndabushywe nyine ko nkorera deliverance mm. kandi mbibutsa neza ntabwo ari twe tubakiza mm. ahubwo kirisiti uri muri twe usabwa kuza wizeye ko ari we uri bugukize hari ikibazo bajya bagira twavuga gutya bakatwumva nakavuga ngo uriya mupasita yigize imana cyangwa se yigize umuntu ukiza abantu oya twebwe dukoresha isengesho n'impano twahawe tugasaba imana ikagukiza niyo mpamvu imana ishobora gutegeka ngo tugusengere muri ubu buryo ubu n'ubu urakira muri ubu buryo ubu n'ubu niyo mpamvu iyo dusenze wowe ngwino utanatubwiye ikibazo cyawe tuvugishe dusenga imana yizaduhishurira ibibazo ufite cyangwa ikigomba gukora ku buzima bwawe tugusobanurire kandi imana ibigukemurire yeza ah, imana umugisha pasita ese koko birashoboka ko ushobora kubohora umuntu ah, nta kiguzi abanje gutanga cyane ko ah, hari abakozi b'imana benshi abantu bagiye bamuhamagara bakambwira ati hari uwadusabye eh, amadolari magana atandatu dusaba igihumbi arangije kuri telefone ibyo bintu koko hari uwo wasengera utagombye utagombye kumusaba ikiguzi kandi akanakira abantu benshi ahubwo basengerwa eh, eh, ntabwo ari ikiguzi babyita ituro hmm. abantu benshi basengerwa nta maturo batanze kuko uzasanga ari nk'umukene uturuka mu cyaro no kurya <laughs> ashobora no kuba burara kandi yuzuye abazimu hmm. uwo nguwo nta kindi usibye kumusengera ariko ikindi hari n’uza bitewe n'ikimana yishuye ikaba yategeka ko atanga ituro ariko ntabwo ari bose bivana n'uburyo uwo muntu yarozwe hari uwarozwe bitagombye ko hatambwa ibitambo iki kintu gisobanure wenda nuko abakozi imana bagikoresha nabi buri muntu wese bavuganye bakaba yumva ko ari ngombwa ko atanga ituro kugira ngo asengerwe ariko ntabwo ariko byagakozwe umuntu wese munyumve neza mwebwe mudukurikiranye imana ihishuye ko yatanzweho ibitambo ntabwo ari abantu bose barogwa yuko batanzwemo ibitambo ariko hari uwurogwa habayeho imihango yo kumena amaraso y'ibitambo by'inka n'iby'ihene n'iby'inkoko isengesho bakaba banayamena banatwaye n'amafoto n'ibiki mu bapfumu n'imyenda isengesho uzakorerwa nibyo uzarikorerwa ariko usabwa no gutanga ituro ritesha agaciro bya bitambo batanze kuko impamvu iyo iryo turo ridatanzwe ryo gutesha agaciro ibyo bitambo uzasengerwa nonaha ubohokera imbere ya pasita ugenda umara icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ya myuka yongera igaruke kubera ikizakugarukaho iracyabona ibitambo yuririraho utagira ngo umuroza apfa kukuroga aryoye ngo bikunde ntabwo umuroza kuroga ngo bikunde ubu umuntu yabyefata ifoto ngo agiye ku mupfumu ngo ndogera joyi bikunde arabanza akamutegeka ati zana ifoto yaryoye n'amazina ya ryoyi uzane n'ay'amazina y'ababyeyi be uzane n'inka cyangwa ihene bamena amaraso kugira ngo iyo myuka yabo ihaguruke mm. twebwe rero imana yacu ntabwo ihaguruka kubera amafaranga imana ihaguruka kuko yaduhamagaye hmm. nta n'ahantu imana ihuriye n'amafaranga bisobanura ahubwo iryo turo dutanga hmm. ni iripfobya bya bintu batanze bifatika hmm. tukarereka imana ko tubipfobeje imana ikabipfobya bikagenda neza ariko ntabwo ari buri muntu wese ari ngombwa ko atanga ituro ryo kwihumanura hariho benshi basengerwa bataritanga ahubwo bivana n'ikimana ihishuye ku buzima bw'uwo muntu urimo urasengerwa ahubwo ni ryari wamenya wowe udukurikiranye kugomba gutanga ituro ryo kwihumana bitewe nawe na situwasiyo uhagazemo urugero niba wakira amafaranga menshi akagucika koko urumva udakwiriye gutanga ituro koko ku mana rikakavaringa umugisha wawe tujye tubisobanura wenda ni uko bakoze imana benshi ah, bambeseho gukorera imana eh, kuko imana ntabwo izakwaka icyo udafite icyo kintu ndagisobanuye cy'ituro reka nanabihuze n'ijambo mm. mata y'ibice umunani umurongo wawo wa mbere kugeza kuri kane yesu yahuye n'umubembe yitegereza umubembe yesu murabizi ibitangaza yakoraga ni byinshi aramubwira ngo wa mubembe we urakize ndabukijije nge kirisito ariko manuka kugira ngo birangire ugende wiyereka umutambyi uturi turo yategetse ngo ribere ikimenyetso cy'uko uhumanuwe ituro Mose yategetse ryari riri ryari ituro ryo gutambira imana ripfobya ibyo bitambo yesu nawe yarabivuze ahubwo iryo turo rishobora no kudabwa umukozi w'imana wari ubizi imana ikategeka ati iri ry'igitambo rigende rijye kwishyurira abarwayi mituweri rigende rigende rigaburira abakene rigende ritangwa aha bivanye n'uburyo imana iri kuyobora ahubwo ni ngombwa ko iryo turo rigomba no ku muntu kubaza imana ngo rirakore iki ntabwo ari itoro ryo guha pasita gusa pasiteri twemeye kurya amaturo y'ishimwe no kurya ibya cumi mu mugisha imana yabahaye ayo ngayo yo kwihumanura aba ari bukora ibikorwa by'imana bidahuriyeho n'umuntu n'umwe niko bimeze babisobanukira Ah, none se pasitari reka nkubaze akantu k'amatsiko aho ntibyaba abakozi imana amwe babifungira imigisha barya ah, amafaranga nk'aya ngaya cyangwa bakoresha imana ibara kuba bavuga ngo barya bakoresha nabi ah, amafaranga yo y'ibitambo nk'aya ngaya tuvuze nk'itoro ryo kwihumanura sibyo rishobora koherezwa pasita ariko pasita ntemeye kurikoresha ibikorwa bitari iby'imana uzi impamvu ntabwo ari aramutse aririye ubwo yaba ameze nk'aho ari we wakijije nirikora ibikorwa by'imana mm. ni imana nyine yakoze ni nayo itambiwe iryo turo icyo kintu uracyumvisha niba rishobora kuza rikishyurira abantu mituweli barababaye babuze uburyo bivuza cyangwa se ukagenda mu bitaro hari abantu baba baravuriweyo bakabura ubwishyu bwo kwishyura ngo batahe hmm. ugiye ukishyura abantu babiri cyangwa batatu bagataha umugisha bagusabira ahubwo wazanawukira umuntu waheze mu bitaro yarabyara akabura ubwishyu bwo kwishyura ibitaro ngataha ukaramuka ugiye ukamubwata imana inyohereje hano wowe ariko urimo urabihuza no kwihumanuza kubohoza imigisha kubohoza ibyawe ukishyura yagenda gusabira imigisha se ubwo wabona aho uyishyize <laughs> noneho birashoboka ko ah, birashoboka ko abakozi b'imana tujya dukoresha nabi iby'imana dushyize mu ntoki bityo bikaba byatuzanira ibivumo byo birashoboka birashoboka birashoboka cyane hari ibyo tutemerewe kurya hari n'ibyo twemerewe kurya ku bashumba bibiri iravuga ngo bagomba gutungwa n'icyacumi niba ari umushumba agusengera akaguhesha umugisha rwose umwohereje icyacumi ntuzavuge ngo pasiteri ngo arya amaturo ntabwo arya amabuye ntabwo ari sima ituro ryo azarifata ry'icyacumi wohereje arirye ariko mbene ayo maturo yandi ashobora gukora umurimo w'imana nkoresheje ukuri ubwo unyumva nabi anyumve nabi ariko njye mbakoreshereje ukuri ku ijambo ry'imana icyo bibiriya ivuga ni nako rero n'abakozi b'imana bakwiriye kubitwara mm. rero ituro reka mbabwira amatura ahubwo tugomba gukoresha dutura imana mm. imana babyumve aho bari hose niba utanatura abantu babazana inyigisho z'ubuyobe kuri yutube ngo imana ntigikenera ngo amaturo ngo gutura ngo byavuyeho ngo kuva yesu yaza none se mbere ya yesu kabo babashuka bariho ngo barebe uburyo byakoraga cyangwa twizera icyo bibiri yibivuga icyo bibiri ivuga nicyo twizera gusa <laughs> cyonyine amaturo reka mbabwira amaturo ane bibiri ivuga ituro rya mbere ni ituro ry'ishimwe ituro ry'ishimwe ritangwa ryari ritangwa mu gihe wasengeye ikintu ukagisaba imana imana ikakigukorera uzaterura ituro ry'ishimwe ujye gushimira imana ushobora kuricisha ku mukozi w'imana wagusengeye uvuga ngo ndashima imana ko iby'imana yankoreye cyangwa yaragwanuriye bigasora ugashimira imana iryo turo ni irya mbere ituro rya kabiri ni ituro ry'icyacumi mwebwe mufite akazi mwebwe mwakira umugisha imana icisha hirya no hino icyo wakiriye cyose iyo uri umwizera kirisito kizera n'ijambo rye uba ukwiye gutangamo icumi ku ijana ukayereza imana uyajyana mu nzu y'imana cyangwa ugafata pasita ugusengera wasizwe ukayoherezwa avuga ikindi n'icyo gihe cumi sabira umugisha mu byo nkora akagusabira iki umugisha w'imana ukawubona abantu benshi ntabwo bagifite umuco wo guturira imana amaturo nk'ubu ngewe kera najyaga njya mu rusengero naba ntafite ituro ndi umwana nkumva ndarize nkabona abandi bantu ukuntu batura nkumva nkatambabaye ku buryo nemeraga nkajya no kwikorera amagaraviye kugira ngo mbone ituro ryo kuza gutura imana ariko uko narituraga imana ndemaga umugisha none yarawumpaye narawuhawe rero ndabwira rero n'abadukurikiranye nabo basumve mugomba guturira imana iryo ni ituro narimvuze cya cumi ntigitangwa ku mushahara gusa gitangwa no ku mugisha wose umuntu aguhesheje aho icya cumi batagitanga ni kuri keredi keredi ntibayitanga icya cumi uyitanga ahubwo ku mafaranga yungutse ituro rya kabiri muraryumvishe irya gatatu ni ituro ry'umutima ukunze ituro ry'umutima ukunze ritangwa ryari ritangwa igihe wogeye wicaye ukavuga ngo reka njye guhesha umugisha umukozi w'imana runaka cyangwa nkore ibikorwa runaka iryo baryita ituro ry'umutima ukunze iryo rifasha rishobora kuritanga rigafasha imfubyi rishobora kuritanga rigafasha abakene kuko ito ni ikintu nyine ufashe utanze cy'umutima ukunze ari wowe ubyibwirije na pasita yagikoresha nta kibazo nta ngaruka yagira yesi nta ngaruka yajya ku ituro ry'umutima ukunze rero hari ababivanga ngo njye icya cumi cyanjye ngo nzajya ngifashisha abakene ntabwo abakene bafashwa n’icyacumi cumi ahubwo n'ubikora nta mugisha azabona kuko ababikoze binyuranyije icya cumi gitanga ukwacyo ni ituro ryo gufasha abakene iyo ni imirimo myiza urimo urakora bikora ukwabyo mm. ituro rya kane ni ituro ryo kwihumanura igihe wahumanye narivuze muri matayo y'ibice umunani mirongo wa kugera kuri kane mm. hari icyo yesu avuga ku ijambo ry'imana genda utange ituro wiyereke umutambyi ryo kwihumana iryo turo twanasobanuye dusubire inyuma uburyo rikoreshwa ariko ni ibikorwa by'imana ryanakishyura n'iyi televiziyo igatera imbere ryanakora ibindi bikorwa yakishyura radiyo abakozi b'imana akavuga ubutumwa kuko ni ikintu uba ukoreye imana ah, urakoze ku bisobanuro byiza uduhaye wigeze gukomoza uravuga uti ah, nk'umuntu w'umukene nta kuntu ah, wamusaba itora ryo kwihumanura kandi nawe atarifite Eh, hari umukozi wImana cyangwa se nanabisubiramo nzi ko udakunda kuvuga ku bantu hmm. ariko yaravuze ngo nta mukozi w'imana nta mukene hmm. imana yanga abakene icyo kintu kivuga ngo imana yanze abakene ni uko utajya ukunda ibintu twanabigushyiraho ukabyumva yenda niba nta kibazo umva iki eh. ijambo rivuga ijambo riravuga ngo hmm. umwuka w'imana uri kuri nyine yansize amavuta mm. ngo mbwirize abagwaneza ndetse mbamenyeshe umwaka w'imbabazi umwaka imana igiriramo iki imbabazi mbwira imbohe ko zibohowe urimo urumva mm. abwira indushyi ko ziruhuwe mm. muhumurize ni muhumurize abo bakene rero reka nkoresha ijambo rikomeye muryumve neza ijambo ngiye kuvuga mwe mudukurikirane umukire ava mu mukene urimo uranyumva umukire ava hehe mu mukene rero um, abakene ahubwo imana irabemera kuba umuntu akennye ntibisobanuye yuko atari umwana w'imana cyangwa atari ikiremwa cy'imana mm. ahubwo abakene kuba bakennye si ingeso uyu munsi ashobora kuba akennye ejo azakira uyu munsi ashobora kuba akennye bitewe na kwa kubohwa atari uko nawe ashimye ubukene bwe kandi gusa rega twese twatangiye dukennye yesu yavukiye mu kiraro cy'inka umwana umwana w'imana kuvukira mu muvure ntavukiye kwa pose pirato no kwa herode mu bami ngo bamuryamishe ku bitanda by'abami kuki yesu yavukiye yicishe bugufi avukira kwa yosefu mu babaje mu babaje isi abantu b'ababaji ntabwo aba ari ababozi cyokoze turashima imana ko uyu munsi ari ububaji bwateye imbere bw'amamashini akomeye banakize bakomeye ariko nko muri kijya gihe cya kera iyo tuvuze ababaji bakoreshaga urukezo babaza bari abantu bakene i betelehemu iyo ngiyo yavukiye hari ahantu hasuzuguritse haciriritse ni nayo mpamvu bavugaga ngo nta cyiza cyavaga i nazareti nazareti ubundi mwaba muzi uwo mudugudu uburyo wari uteye wari umudugudu w'abatindi b'abahanya babahanya abatindi babahanya ni nayo mpamvu iyo yesu yavugaga ngo nkomoka i nazareti baravugaga ngo nazareti nta cyiza cyahava kandi wowe turabona uri mwiza eh, nta cyiza cyava i nazareti bitewe n'uburyo hari hasuzuguritse ahubwo njye navuga ngo imana ikura abakomeye mu boroheje ivana ku cyavu kicaranye n'ibikomangoma yesi umuntu wese wajya ukomera bibiri ivuga yabaga yarabayeho nabi ahubwo reka mwira abantu umukene niba ushonje cyane ni ikimenyetso cy'uko uzarya cyane niba ukennye ukaba wubaha imana ni ikimenyetso cy'uko uzajya ahantu reka amavuga ijambo rikomeye ahubwo imyitwarire uzagira mu buzima uri gucamo ntizaguhesha kuba icyo ugomba kuba cyo niba ukennye ukaba mu byaha uzabupfiramo niba ukennye ugakiranuka imana izahindura ubuzima bwawe ariko reka mvugire ijambo amageno yose agiye atandukanye hari abo yahaye kuba abakire abandi bakuba abaciriritse abandi bahakuba abakene ibyo byose ni igeno rya rurema ahubwo uko muzagenda mubana n'imana uzagenda wakira igeno ryiza kurushaho ariko abantu bose ni abantu b'imana uvuga rero ko abakene imana itabemera we muzagende murebe amavewe itaparitse iwe murebe n'amayetaje atahamo ubwo muzibaza niba ari umukire we ah, icyo nkuyemo hano ni uko umukire umukire ava mu mukene ah, ako kantu nagakunze cyane kandi abatwumva babyumve neza ah, n'uwaba yumvise ayo magambo yenda umukozi imana yavuze nta gaciro afite nta gaciro afite nge nkange nkaryo bitesha agaciro mm. biteje agaciro umukene umukire ava mu mukene kandi nta hantu imana itakura umuntu ni nayo mpamvu ivana ku cyavu ikazamura ikicaranya n'abakomeye twebwe ubu tubahaye ubuhamya bw'uburyo twarwaraga amavunja mwabyemera ntawabyemera kureba twarwaraga amavunja bakaduhandura badufasha ari abagabo nka bane bahandura amavunja n'urwara rumwe amavunja araruhitanye mm-hmm. kandi bikubujije kuba uri wo ahubwo se reka dukwicecekera duhe imana icyubahiro rero nabwira abadukurikiranye ubuzima bwose urimo uracamo wowe we gucika intege izera imana ucanemo no kwizera imana ahubwo sobanukirwe impamvu itumye ubaye mu buzima urimo niba ari karande usengerwe zigukurwe. niba ari imivumo usengerwe igukurweho niba ari abadayimoni usengerwe bagukurweho rwose ubohoke nawe ugire umugisha ntabwo imana turemye ni ukuri kuza kubaho nabi mm. ah, papa kenga imana iguha umugisha nubwo ikiganiro cyacu cyakomeje kuba kirekire ariko reka nkubaze akabazo kamwe ka nyuma ari nako dusorezaho ah, nagira nkubaze nk'umukozi w'imana ubohora abantu baba baboshye tujya tubibona cyane kuri kuri yutube cano Uh, birashoboka ko umukozi w'imana ashobora kuvuma umuntu akamwatoraho ikintu kigasohora yesi reka nkoreshe ijambo uryumve neza icyo kintu gishobora kubaho kuko umukozi w'imana aba afite ubutwari iyo tuvuze umukozi w'imana wumve ngo ni umukozi w'iki w'imana aba afite ubutwari ariko mbibutse ntabwo uwo muvumo akoresha ntabwo imbere y'imana iteka hakunda kuba umuvumo mhm. imana ni imperisha y'umugisha imana itanga iki umugisha icyakora warababaje umukozi w'imana runaka imana yemera mhm. niyo atakirirwa kuvuma imana ishobora kuguhondagura waramukoreye amakosa hari akantu ntakuyeho neza kugira ngo ukazane yenda ntakubajije neza umukozi w'imana uvuma undi mukozi w'imana urumva ko bose barahamagawe bahuje amavuta yenda n'urugero cyangwa se bari kureva imwe noneho bakagirana bagapfubiranyaho akantu gato akajya kuvuma ngo kundi baraki yagiye kuvuma ni barake yari <laughs> mhm, mhm. ni baramu yashakaga eh, eh, kuvuma abisirayeli mm. uwo muvumo wafata uwo muvumo ntabwo imana imana yabakiranura bose babaye ari abakozi b'imana ntabwo imana yatuma habamo ikibazo ahubwo imana yabakiranura ibyo byo kuvuga ngo umukozi w'imana yavumye undi mukozi w'imana mugenzi we ni nka kwa kundi wasanga abana mu rugo bari gutukana washyigikira umwana umwe cyangwa bose ushobora gushyira hasi ugakubita nk'umubyeyi yakwishyira hasi agakubita rero natwe mu bwami bw'imana mu bwami bw'imana iyo turamutse uramutse ugiranye n'ikibazo na mugenzi wawe ntabwo imana ishyigikira umwe muri bo ahubwo irabunga iyo muri abakozi imana ko irabunga mukiyunga mugasabana imbabazi iyo rero mutangiye guharabikana hirya no hino usanga turi gutandukira inshingano z'umurimo w'imana ntabwo ari byo twabwira n'ababikora ko tuba turi kujya kure y'inshingano z'imana muba muri gusohora iby'ubwami bw'imana mubimena hanze atari bizo ntabwo muba muri kumena amabanga yo kwa so mugaragaza imyitwarire itari myiza kandi dukwiye kwitwara neza nk'abana b'imana imana irabakunda nimwisubireho niba ari uwo mufitanye ikibazo ikizakubwira kuri uri umukozi w'imana niba ufitanye ikibazo na runaka uzamusanga uce bugufi musaba nimbabazi. umubwira ati naragukoshereje mbabarira umuntu rero iyo yabaye mubi ntabwo wahera ko nawe ngo ufate inyundo ugiye kumukubita mutwe cyangwa se umukurikize imivumo kuko kubaho nabi kwe yakungura iki icyo usabwa ni uko ahubwo uramuhamagara mukiyunga nta muntu ni ukuri udakunda kwiba yakiyungana na runaka ariko iyo bijemo ibyo ngibyo mba numva ko imana ntabwo yashyigikira guhomba abantu babiri kuko urumva umwe ubwo aba atangiye gusenga nabi undi yabibona agasenga nabi amasengesho nk'ayo ngewe ndabuze ngo imana ntabwo yayumva ariko pasita abo niba ese reka nsubire inyuma gato ntushobora gukorera imana uri pasiteri cyangwa uri umuvugabutumwa ariko uboshye hakabaho iyo minyurura y'ituma ushobora no kujya yababawe cyane umukozi w'imana ukorera imana uboshye namuvuga ni umukozi w'imana utarahamagawe n'imana uri gukorera mu ishyaka rugiye kuba yakorera imana bibiriya iravuga ngo imana yabwiye yeremiya iravuga ngo yeremiya nakumenye icyuso mu nda ya mama wawe ngo ushyireho kuba umuhanuzi uhanura ndakweza iyo ugiye gutumwa n'imana irabanza ikakubohora icya mbere irakweza iyo witegereje umuntu atumwe n'imana nta byaha umubonamo ubwo wumzahura ubona avuga imana ubona ari no mu isa ry'ibyaha ntabwo aba ari umukozi w'imana nturakubwa byinshi ujye wigendera kuko icya mbere kiranga umuntu w'imana ni ukwera kw'imana kuboneka muri we kuko imana ntabwo ibasha kwinjira mu muntu wanduye ngo imukoreshe icyo ntikibaho ntabwo imana ikoresha abapagani naho bazakubwira ngo ngo ngo ngo runaka ubwo hari abahita bavuga ngo pasiteri ngo avuze gutyo ngo izahagara ku bituku by'abapfapfa ngo iburire ubwoko bwa ariko abapfapfa urumva bibamariye iki nyine utekereza umupfapfa bimumariye iki ubwo ababaye icyapa kiyobora abagenzi cyo kikavuga ngo kanombe mu busanza mu busanza kanombe ariko cyo ntabwo kihazi uwagishyizeho niwe uzi aho ngaho niyo mpamvu ashyizeho ayo mazina ariko nyirizina cyo gihama nta nubwo kihaza rero so nabwira abantu nkababwira ngo iyo uri umukozi w'imana ikintu kikuranga urangwa n'imbuto nziza kwera imbuto ntabwo useza mugenzi wawe niba runaka umubonyeho n'akadefo kamwe ntumushyira hanze uragenda ukamusaba ukamuga ati mwene data dufatanyije gukorera ubwami bumwe gutya na gutya ikosore genda gutya na gutya kugira ngo umurimo w'imana urusheho gukomera ariko iyo utangiye kugenda musenyana ntabwo ibyo mbishyigikira nk'umuhanuzi w'imana simbishyigikira ubwo sinzi imana baba bakorera iyo ari yo ariko nzi ko imana yera yo mu ijuru idakunda abantu barwanyana kandi bayikorera ah, urakoze rero papa king imana bw'umugisha twagira ngo udusoreze usenga ndetse ah, abazagukurikira bakakurikira isengesho turagira ngo ubasengere kugira ngo nabo bazabohokeremo tuzabone ubuhamya yuko iri sengesho ugiye kuvuga uyu munsi aho bari bazadukurikira bakanakirirayo yes turafashe umwanya wo kubashimira mwebwe mwabanye natwe mukurikiranye iki kiganiro niba kigukoze ku mutima cyangwa kigufashije ushobora gufata nk'abantu icumu ufite ukakiba ukakibapurintingira wamara kukibohereza nawe imana ikaguha umugisha iguha umugisha wizeye ishobora kuguha ukoze icyo gikorwa kandi ugakora na komenti tukamenya neza ko hari ibyo mwashimye cyangwa se mwabaza kugira ngo namwe tuzayiturushaho turushaho kubasobanurira ko imana mana data mu izina rya yesu kirisito wera wa isiraheli turagushimiye ku bw'abana babaha umugisha kandi ubakomeze ikiganza cyawe cyera kibatwikire cyo waboneke ku buzima bwabo imbaraga zawe ziyerekane urwanya ikibarwanya cyose ibitambo by'abazina bazikubite hasi kubera ko zika umwijima ukunanize ni kigeze kugira ngo mwami imana ukure abantu mu buhenebere bamenye ukuri ku ijambo ryawe ijambo ryawe riravuga ngo nibamenye ukuri niko kuzaba batura ukaba baturwe n'ukuri ku ijambo ryawe kandi uha abakozi bawe guhuza ubakomeze muri byose kugira ngo intambara z'ubwami bw'umwijima itazajya zurira kuba wahamagaye kugira ngo zibasenye mu izina rya yesu kirisito wabambwe ku musaraba nohereje imbaraga zawe zimanukire mu mitima abari baboshywe babohoke kandi uzaduhamagara yizeye nawe uzamufashe ku bwa kirisito yesu na turakoze kutwumvishe kasobanurira abantu ubwoko bwawe ijambo rya byinshi bishoboka byabarushe kumenya ukuri ku ijambo ryawe urakoze kutwumvishe dusabye imana data mu izina rya kirisito yesu nazareti amen shalom shalom